Kwa sasa duniani kote habari kubwa ni kuhusiana na virusi vya korona. Wakati wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikitoa tahadhari mbalimbali kwa wewe mwananchi, namna bora ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona, ikiwa ni pamoja na kunawa mikono kwa kutumia maji tiririka mara kwa mara, kuto kukumbatiana, lakini pia hata kubusiana. Njia pia mojawapo ambayo imekuwa ikitumiwa na raia mbalimbali katika nchi zao ni kuhusiana na uvaaji wa mask. Lakini je, ni nani hasa ambaye anastahili kuvaa maski hizi, na je tunavaa kwa muda gani? Utunzwaji wake ukoje? Ni vigezo gani ambavyo ambavyo mtu anatakiwa kuvizingatia katika uvaaji wa maski ili kuhakikisha kwamba anaendelea kubaki salama. Na kuhusiana na habari mbalimbali mbali ambazo zimekuwa zikienea kwamba wazee wapo katika kundi kubwa la kupata maambukizi ya virusi vya korona ukilinganisha na vijana, zina ukweli kiasi gani? Anasoria Gare, niko na Dkt. Ayubu Msalilwa kupitia Daktari Kiganjani. Kwanza tufahamu ni nani hasa anatakiwa kuvaa maski hizi? Dkt. Ayubu, karibu. Kitu cha kwanza, kama wewe una afya, hutakiwi kuvaa maski. Unahitaji tu kuvaa maski kama una mtu ambaye unamjali. Kwa mfano, ndugu yako fulani ana ameambukizwa ugonjwa wa korona na unamjali, na utahitaji kuvaa maski wewe na yeye. Lakini kama una afya kawaida, sio lazima kuvaa maski. Mtu atajiuliza sasa, nataka nijilinde na, na virusi hivi, ita, itakuwaje hapo? Sasa hapa ninaweza nikakujibu ya kwamba virusi hivi vya korona havienezwi kwa njia ya hewa kama ambavyo watu wengi wanafikiria, bali vinaenezwa kwa njia njia ambayo tunaita kitaalamu kwa njia ya droplet. Unapokuwa unakohoa, kunatoka hewa ya kwako ambayo inasukumwa kwa nguvu kutoka kwenye mapafu yako kwenda kwenye mazingira, na hii hewa inaweza ikawa ina kama vimkusanyiko vidogo vidogo vya hawa virusi ambao wanarushwa kwenye hewa. Sasa wale virusi wakiwa kwenye hewa hawamwambukizi mtu yoyote, ila wale virusi huwa wanakwenda wanatua na, ku, na, ku, na, ku, na kukaa kwenye mazingira fulani. Sasa vile vimkusanyiko vya hawa virusi ambao vinakuwa vimeruka na vimetua kwenye mazingira, ndio hivyo ambavyo vinakuwa vinaambukiza kwa muda fulani. Kwa hivyo unapokuwa unatembea kawaida, kwa mfano unaenda tu labda mjini, unakwenda wapi na una afya, hauna shida yoyote, ah, matumizi ya maski peke yake hayahitajiki. Na daktari, maski hizi zimesaidia kwa kiasi gani kupunguza maambukizi ya virusi vya korona? Nianze kwa kusema kwamba maski za kuvaa usoni ambazo zinatumika zinatumika na watu wengi sasa hivi, wengine hata hawaelewi kwa nini wanazitumia, zimeonyesha kwamba zimesaidia kwa kiwango uh, fulani kuwaepusha na kuwapunguzia maambukizi watu ambao wamekuwa wakizitumia maski hizo. Sasa mtu huyu ambaye tayari ana dalili za maambukizi ya virusi vya korona kama ulivyotueleza, ambaye ndio anatakiwa kuvaa mask, anatakiwa azingatie vitu gani? Cha kwanza kabisa, unatakiwa hata kabla hujaivaa hiyo maski, unatakiwa unawe mikono yako. Nawa mikono yako kabla ya kuvaa maski na kisha ukishatoa maski unawe mikono tena. Inawezekana mikono yako ikawa imeshika hawa virusi ambao walikuwa wamedondoka kwenye mazingira na ikawa na wale virusi. Sasa wale virusi wanaweza wakaingia kwenye mwili wako kupitia mikono, kumbe ukajishika zile sehemu ambazo ni laini za mwili, kwenye macho, sehemu za pua na mdomo, virusi wakakuingia ndani. Sasa kama umenawa mikono, inamaanisha kwamba kama virusi walikuwepo utakuwa umewatoa, usiwapeleke kwenye maski. Dokta, tufahamishe kitu cha pili muhimu kwa mtumiaji wa maski. Kitu cha pili unatakiwa tu uvae maski kama unahisi kwamba unakohoa au unapiga chafya. Sasa ina ndio maana inawezekana watu wengine wanavaa tu kwa sababu hawajiamini, wanaweza kahisi kwamba hawakohoi au hawapigi chafya, lakini ukweli ni kwamba unatakiwa uvae maski tu unapohisi kwamba unakohoa au unapiga chafya. Kitu cha tatu muhimu anachotakiwa kuzingatia huyu mtumiaji wa maski ni kipi daktari? Kitu cha tatu ni kwamba maski hizi zitakuwa zinakuletea ule ulinzi ambao unahitajika kama zitavaliwa kwa usahihi na kama kuvaa maski kutambatana na kuosha mikono yako kwa kutumia maji safi na, na sabuni au kwa kutumia tunaziita hizi hizi hand sanitizers kwa kitaalamu au kwa Kiswahili tunaweza ukasema kwamba ni viosha mikono ambavyo kwa ndani vimetengenezwa na alcohol. Sasa nikisema alcohol sio pombe moja kwa moja, ila ni kwamba ni mojawapo ya aina ya upombe ambao upo unakuwa ndani humo ya hicho kimiminika ambacho kinahusika na kusafisha mikono. Na kitu cha nne ni kipi? Kitu cha nne, unatakiwa uvae maski na unatakiwa ujue namna ya kuitoa kwa usahihi. Sasa unapokuwa umevaa hiyo maski, hutakiwi kuigusa kwa mbele hapa ambako mask umeivaa kwenye imeziba pua yako na mdomo, utakiwa kuigusa hapo kwa mbele, na unatakiwa ujue kwamba umeivaa masaa kadhaa, inatakiwa uifanyaje, uweze kuitupa katika mazingira ambayo hiyo maski haiwezi kuambukiza watu wengine. Utafanyaje basi kuweza kuhakikisha hivyo? Ivae maski yako, kama ni leo umevaa maski yako, hakikisha kwamba hiyo maski hauigusi kama nilivyokwisha kuongea, na baada ya kuwa hii maski umekwisha kuivaa zaidi ya hayo masaa manane kutokana na hali ya hewa ya, ya kwetu usafi ulivyo na vumbi zilivyo, ile maski itaanza kuonekana kama imechafuka. Kule kunavyoonekana kama kumechafuka, unatakiwa uitoe. Unatakiwa uitoe kwa kutoa vile vishikio vyake ambavyo viko kumeshikia kwenye masikio yako na kisha kushika sehemu ya ndani ya hiyo maski ukaitoa, halafu ukaitupa kwenye chombo maalum cha kuweza kuzuia maambukizi. Usipofanya hivyo ukaishika kwa mbele, basi utakuwa hakuna uchokifanya, na baada ya hapo unatakiwa unawe mikono. Kitu kingine ni kipi dokta? Unatakiwa uhakikishe ya kwamba hautumii maski uliokwisha kuitumia jana. Maski uliokwisha kuitumia jana usiitumie tena. Labda kwa kuongezea hapo, niongee niongee kitu kingine kimoja. Kuna vitu ambavyo vina vinazunguka kwenye jamii yetu kuhusiana na corona, nasema ni fact ambazo zipo. Kuna vitu kama vinne hivi, na kitu cha kwanza wengine walikuwa wamesema kwamba hivi maski hazifanyi kazi. Niseme tu kwa ufupi tu ya kwamba maski zimeonyesha kwamba zinasaidia kupunguza athari au kupunguza uwezekano wa kuambukizwa virusi vya korona mara tano zaidi kuliko mtu ambaye havai maski. Kwa hivyo tuvae maski, maski zinafanya kazi. Kitu kingine watu wana tunaamini kwamba ugonjwa huu kama vilivyo virusi vingine unaweza ukabadilika basi na kuwa virusi hatari zaidi, na hivyo kuweza labda kufikia kupatiwa chanjo hapo baadaye. Niweze kusema kwamba utafiti umefanyika ambapo wanasayansi hawa wa China kule kule Wuhan walichukua aina zaidi ya mia moja na tatu za sampo za virusi hawa na wakaweza kuona kwamba kuna aina mbili tu za virusi hawa wa korona, yani nikisema aina tunasema kwa Kiingereza kwamba ni subtype type kwamba ni aina ndogo ndogo kutoka kwenye ile aina kuu ambazo walijipatia majina ya L na aina S. Sasa aina L ndio imeonekana imekishambulia watu wengi sana, karibu asilimia sabini, na aina S imeshambulia watu watu kadhaa, na hivyo basi tuhusiwa na wasiwasi kwamba hichi kirusi kimekuwa kikijibadilisha zaidi ya ambavyo kinavyokuwa kinafikiria. Lakini pia niweze kukumbusha ya kwamba unatakiwa kuhakikisha unapokuwa umevaa maski, ile maski imegusana kabisa na pua. Naposema hivyo inamaanisha kwamba ile, ile maski igusane kabisa na ngozi ya pua na kusio kuna nafasi kati ya maski upande wa juu na upande wa pua. Hii itakusababishia wewe kujikinga vizuri na virusi vya korona, ya kwamba hata kama vitataka kuingia kupitia upande wa juu hakutakuwa kuna nafasi ya kufanya hivyo, lakini pia atazuia vumbi isiweze kuingia a, ah, ndani ya maski na hivyo kukufanya wewe uweze kuendelea kupumua hewa safi. Kitu kingine cha msingi ni gusie tu hapa hapa kwa kusema ya kwamba kuna watu wanakuwa anavaa hizo maski, anazivaa ah, mara upande mmoja umeinuka, upande mwingine uko kwa chini. Kuna wengine hawazivai kwa sawa, wengine wameishia hadi kutoboa hiyo maski kusudi kuweza kupata hewa. Labda niseme tu ya kwamba kwa mara ya kwanza unapokuwa unavaa hizo maski, inaweza ikawa inakuia vigumu kidogo, ukaona kama unataka kupumua kwa shida, lakini tu niseme baada ya muda mfupi mwili wako utazoea na utaweza kupumua vizuri na hatimaye kuweza kujikinga basi, kama wewe ni mtu kitu ambayo unatakiwa uweze kutumia hiyo maski. Jitahidi sana usiweze kuigusa, usiishikeshike, iache maski ikae kama ilivyokuwa na ufuate taratibu zote za kiusalama ambazo nimekusha kukueleza hapo mwanzoni. dokta Ayubu, tumalize kuhusiana na taarifa hizi kwamba wazee ndio kundi kubwa ambalo wako hatarini kupata maambukizi ya virusi vya korona ukilinganisha na kundi la vijana. Hili lina ukweli kiasi gani? Ukisema tu hivyo unakuwa unakosea. Kuna uhusiano ndio kwamba watu ambao umri umekwenda na wale ambao wana mfumo wa kinga ambao ambao hauko vizuri, yani kinga dhaifu mwilini mwao, wanaweza kupata kirahisi korona kuliko watu ambao wana afya kamili. Hii tusichukulie kirahisi, kwa sababu huwezi kujua kwamba mfumo wako wa kinga wewe ukoje na unachukuliaje una magonjwa mapya au virusi vipya kwenye mwili wako. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba ni kijana, lakini ukapata virusi vya korona kama walivyo watu wengine, na huyu mtu ambaye umri wake umekwenda au mzee asipate, kwa sababu kinga yake imekaa vizuri. Kwa hivyo kinachotakiwa cha msingi hapa ni kuhakikisha kwamba tunajilinda kijana amlinde mzee, mzee amlinde kijana. Ukipata virusi vya korona, hakikisha kwamba unavaa maski kuweza kuwalinda wale wengine ambao wanakuzunguka, sambamba na kuosha mikono mara kwa mara. Lakini pia wewe ambaye unamjali mgonjwa huyu au unamhudumia, hakikisha kwamba unavaa maski kwa ajili ya kuwalinda wale wengine au kwa ajili ya kujilinda pia wewe mwenyewe. Elimu na ufafanuzi umevipata kupitia Daktari Kiganjani na Dkt. Ayubu Msalilwa amekuwa siku zote akitupa elimu na ufafanuzi kwa ujumla kuhusiana na afya yako. Endelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya YouTube, lakini pia Instagram account tunapatikana kwa jina moja la Daktari Kiganjani. Usahau pia kusubscribe ili kuhakikisha kwamba unapata updates mbalimbali kuhusu afya kwa ujumla. Anatoria Gabri na Dkt. Ayubu kupitia Daktari Kiganjani. Endelea kuwa nasi.